Der Krosnixladen ist für mich ein Ort ähm, des Austausches, der Kreativität, der Diskussion. Ein Ort, der was einfach aufzeigt, dass ähm, der Kapitalismus, dass viel zu viel Überfluss gibt und der Krosnixladen wirkt gegen das. Also im Großen und Ganzen geht es darum, Kapitalismus zu hinterfragen und auch zu hinterfragen, warum muss immer etwas gegeben werden, um etwas zu nehmen oder dieser Gebrauchswert von Gegenständen eigentlich viel wichtiger ist. Also brauche ich was und dann kann ich mir das auch nehmen und die andere Person braucht es nicht mehr oder umgekehrt. Meine Beweggründe Weggründe beim Kosten nichts mitmachen, waren, weil man die gut gefallen hat, also dass man der Konsum- und Überflussgesellschaft eben entgegenwirken kann, weil es schon so viele Dinge gibt. Schöne Erlebnisse sind, wenn Menschen kommen und die haben gesagt, ja, ich finde genau diese Rollschuhe, die was ich immer schon gesucht habe und ja, die Person sich dann freut. Die Motivation ist Freundlichkeit. Für mich ist es eigentlich auch ein Begegnungsort ich habe die Idee super gefunden und das hat auch super in mein Weltbild reingepasst, zu zeigen, dass es auch anders geht, eine solidarische Gesellschaft äh, zu schaffen, letztendlich, oder zumindest ein Zeichen zu setzen in diese Richtung. Ja, die Vogelweide ist ein Verein, der äh, diesen Park, diesen schönen Fleck mitten im Zentrum von der Stadt beleben will. Und wir sind sehr froh, der Postnix, dass wir diese Infrastruktur benutzen dürfen ich finde es ganz wichtig, dass es den Ort gibt. Perfekt.